Selamlar herkese. Şafak Operasyonu ile karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te e, ana üssü özel harekat keskin nişancı timiyle ele geçirmeye çalışacağız arkadaşlar. Hemen binelim aracımıza. E, modun linkini açıklamada bulabilirsiniz ve e, arabanın yapımcısından bulabilirsiniz arkadaşlar. E, gerçekten çok güzel bir araba yani zırhlı yapmış. Şurayı da arkaya oturturalım. Bin hadi bin bin. Şimdi yavaştan yavaştan şöyle bir gidelim. Şu anda saat kaç? Şöyle yapalım biz. Ana üstü ele geçirmeden önce. Ee, birazcık saatle oynayalım. Şöyle kaça getirelim? Sabaha karşı olsun aynen. Ee, böyle sabaha karşı bir saat olsun. Evet şimdi kapıda görmüş olduğunuz gibi biri bekliyor. Hemen sniper'ımızı alıyoruz ve arkası dönükken hiç shot'ı çakıyoruz. Bin aracı bin bin bin bin bin. Evet. Ana üste doğru girdik. Ve artık her şey keskin nişancılarda. Ee, keskin nişancıları çatıya çıkaracağız. Evet bayağı arabayı bayağı bir çarptık yani Zırhlı acayip zırhlı. selam. Aleyküm. Seninle yakın... Kim ateş etti lan ona? Tank gidiyor bakın. Ne yapıyor la kendi kendine o? Kendi karargahına vuruyor la ki salak. Ya da acaba yeni bir akım mı? Evet, gideceğimiz yere geldik arkadaşlar. Şuraya geldik. Bakın şimdi gizliden gizliden helikopterleri falan nasıl vuracağız. Arabayı şuraya çekelim koşun. Koş koş koş koş. Kimse var mı buralarda? Helikopter geliyor. Koş koş koş koş koş koş. Atla atla atla atla. Bütün tim buraya atlasın. Atla insan oğlum. Ya illa oraya el bombası mı atayım ya? Hah gelin şimdi gel gel gel gel. Yukarı çıkarsınız artık herhalde ya da siz benim güvenliğimi sağlayın. Aynen siz aşağının güvenliğini sağlayın ben de yukarıdan keskin nişancı ile güzel bir şekilde herkesi vurayım. Çık baba şuraya. Tamam şuraya bir çık. Tamam esas şimdi başlıyor arkadaşlar bakın. Painkiller. Bas şuna. Bir tane daha yazalım çünkü bunlar bizi yer burada. Şimdi F4 diyoruz. Aha çıktılar lan. Hay güzel çatının güvenliğini sağlayın siz o zaman. Ben moda göre şey olmaz sanıyordum çıkamazlar sanıyordum. Şimdi bakın başlıyoruz. Evet. Alın sniperları. Alın sniperları. Of ona ne vurdum be. Ç hadi kardeşlerim dağılın çatının güvenliği size ait. Dağıl dağıl. Var mı ark arkadan gelen giden? İyice bakın. Aha da geliyorlar. Hadi baba, hadi özel harekat polisinin gücünü gösterelim. bizimkiler sadece benim güvenliği sağlıyor ha. Oy oy oy. Tank geldi lan. Tankı şöyle patlatacağız durun. Arabalara kadar gider mi o? Of of of of. Lan oraya niye gidiyor? Tank niye patlamıyor ya? Bu tanklar niye patlamıyor? Patlayın. Neyse bir sniper alalım. Nerede? Hayırdır oğlum siz? Şurada iki tane bak biri bekliyor. Onları bir Şöyle bir alalım. Tamam. Durun. Ana bizim adamlar ölmüş lan. Ama bizim adamlar nasıl öldü anlamadım ki. Görürsünüz lan siz. Bittiniz oğlum siz. Gel buraya gel buraya. Bak buraya bak bak bak. Şu küçük kafandan bir vurayım seni. Gelin baba gel gel gel gel. Başka kim ateş ediyor da bize? Abi aşağıda tank var bak bir tane. Hoppala. Abi öldü mü lan? Ölmüş oğlum o. Hadi gel doluşma balır hadi. O kaza yapar mı lan öyle bir vurdu ki. <laughs> Allah adam nereye gitti lan? Kim ateş ediyor lan? Abi o zaman el bombasını Şöyle yapacağım dur dur. Siz hayırdır koçum. Niye patlamıyor lan? Roket aşkına roket. Dur la dur inme dur dur dur dur dur dur dur. Dur dur dur dur şunu tekrar yazmam lazım. Hadi çabuk çabuk çabuk. Tamam gelin şimdi hadi bakalım sniper başlıyor. Oo gel gel gel. Git bakayım aşağı. La la la la adam yanına düşüyor. Adamın yanına düşmüşüz yalan hiç söylemiyorsunuz. Bir de direksiyona geçiyor bak. Bir de direksiyonu. Ya şunu hep böyle öldürmek istemişimdir biliyor musunuz yakından. Niye patlamıyor lan artık? Patlayın lan. Allah'ını. Koş koş koş koş koş koş koş koş. Niye çıkamıyoruz? Oğlum siz hayırdır? O zaman şuraya bir el bombası sallayayım. Abi bunlar bizi yiyecek burada. Kaç kaç kaç. Koş koş koş. Abi bizim acil buradan kaçmamız lazım. Patlarsa şurayı var ya. Burayı darmadağın ettik biz. Koş koş koş koş koş koş koş koş koş. Çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk. biraz da şuradan sıkalım. Neredesiniz lan? Oo. Sen kime sıkıyorsun? Koçum hayırdır siz? Getir baba timi. Ah kafanı bir çıkart. Başka gelen var mı başka? Gelin baba. Kaçacağım şimdi. Burayı alt üst ettik kaçacağız. seni öğretmiş. Yürü yürü yürü yürü. Burayı da görevimiz tamamlandı bizim. Tamamdır. Görev tamamlandı. Adamlar baya baya geliyor. Şimdi kaçış zamanı. Kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç. Lan buradan al aracı, al aracı. Aracımızı biz patlattık değil mi? Bizim adamlar da kaçtı gitti. Aha tank geliyor. Allah kahretmesin. Kaç kaç kaç kaç kaç. Tank gelmeden çabuk açalım, yürü gözünü seveyim. Kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç. Arabayı sağa sol yap lan. Tamamdır. Görev başarıyla sonlandı arkadaşlar. <laughs> Modu böyle tanıdık ama güzeldi ha bayağı zevkliydi. Onu da şurada bitireceğim. Durun bakalım. Al eline sniper'ı. Biraz yakınlaş. Evet arkasında <laughs> kelle avcısı yazıyor görmüş olduğunuz gibi. Ee, şurada da e, Türk bayrağı var. O güzel bir şey. Ee, tam e, güzel yapmışlar yani yapımcısı olarak. Çok güzel duruyor üstünde özellikle Türk bayrağı. Ee, şurada rütbesi var. Arkasında dediğim gibi kelle avcısı yazıyor. Biraz daha uzaklaştıracak olursak. Ee, şurada yine bir hafiften nasıl göstereceğiz bilmiyorum ama. Yine Türk bayraklı e, şey var. Silah değil mi? Aynen. Silah koyma yerinde e, Türk bayraklı bir simge var. Güzeldi. Şöyle yapalım. Oyunumuzu şurada çevirelim ve burada bitirelim. Evet arkadaşlar keskin nişancı modunu sizlerle birlikte inceledik. Kendinize iyi bakın. Lütfen video like ve yorum atmayı unutmayın. Bay bay.